kutoka nchini Marekani Lil Wayne, amezungumza kwenye moja kati ya mahojiano na kusema kuwa sasa hivi bwana, inamchukua mpaka wiki saba kuandika mistari miwili tu ya rap kwa sababu anakosa kitu kipya, kwani ameshaimba kila aina mistari, na hii inapelekea yeye kukosa kitu kipya cha kuwalisha mashabiki zake. Kwa msanii mkubwa kama Lil Wayne, rap mzuri kabisa wa muda mrefu, mkongwe, legend na vitu vingine kama hivyo, kuandika mistari miwili tu ya rap ndani ya wiki saba, wiki saba mistari miwili ya rap, alafu ni muda mrefu sana, kitu ambacho kwa upande wake wakati wa enzi zake labda alikuwa akiandika ndani ya sekunde au dakika ngapi ameshamaliza wimbo mzima, na hii ni kwa sababu tu anakwambia anakosa kitu kipya cha kuandika. Ameshafanya rap sana, ameshazungumza vitu vingi sana kwenye mki wake wa rap. Sasa hivi sasa atazungumza nini? Inambidi akae muda mrefu sana e, kwa ajili ya kuandika kitu kizuri ili asiendelee kuzoeleka kama vile ambavyo akifanya awali. Au wewe maoni yako ni yapi? Unadhani ameishiwa au ni muda ambao anautumia katika kufanya kazi e, unapelekea labda ku, ku, kuandaa vitu vikali, vitu vigumu zaidi ambavyo tujawahi kuvisikia, maana ameshafanya vitu vingi sana. Yes, mimi naitwa Keti, tukutane wakati mwingine. Hii ni Stein TV.